यति घाट सुक्खा सुक्खा गोजीमा हेर न एउटा चिज फोन पाएँ केही छैन कस्तो भोक लागिरहेको छ मेरो पनि के चाहिँ गर्नु पर्ने अब हेर न पहिला पैसा हुँदैन ट्याक्कसँगले प्रफिट गरेर हेर न झ्याप्प खाइ हुन्थ्यो अहिले त एक रुपियाँ छैन पैसै नभएर अनि हौ यहाँनिर पुरा भुँडी पनि के गरेर भटबटै कुदिरहेको छ क्या फेर मेरोमा एउटा आइडिया छ त्यो यति तिमीले चाहन्थ्यौ नि अलिकति पैसा बनाएर हाम्रो एक हप्ताको लागि ट्याक्कै पुग्छ क्या हामीलाई पैसा ठक्कै एक हप्तासम्म बफेट गरेर खानु पुग्छ यस्तो आइडिया छ मेरो गर्ने हो त किसिम त आइडिया छ भने चाहिँ यहाँ बसेर कुरा गरौँ होइन त्यहाँबाट प्लान मिलाएपछि चाहिँ अनि गरौँ न ल बस ल बस्छु बस बस ल सुरु गरेर दिनु प्लान ल प्लान चाहिँ कस्तो छ नि यहाँ हामी कलेजमा जति बस्छ नि पैसा मालामाल मालामाल alright let's go man let's do it ठ्याक्कै एक हप्ता बफे पुग्छ लु ल अरे आधा टेस्ट खतरा भने छ्या आज चाहिँ होमवर्क सिक्छौँ भने त्यो क्लासमा साह्रै डुबा नि त के भन्नु होमवर्क छ के पकाएर खाउँ होमवर्क गर्नुपर्छ Target locked. What a knife! ल म त भात पनि पकाइँदैन होला अब म त होमवर्क छ म त ढल्किन्छु होला ल ल मेरो होमवर्क छ मगाउनु पर्ने छ त्यो लग्छ त्यसमा लग्दैन रहेछ यसको लग्दै छैन पर्ख साइकलको त पुरा चेन खिस्किँदो रहेछ लक पनि लाग्छ यो साइकल त्यही लक लिएर राम्रो पनि खेल्नु यो साइकल यो साइकल पार्टीमा पनि बिग्रेन साइकल बोकेर लानुपर्छ होला बोकेर काट्नु नि काठमा advising appointment oh my god यस्तो हुन्छ क्या म्याथको टेस्टले गर्दा म्याथको टेस्टले गर्दा एडभाइजिङ एपोइन्टमेन्ट साइकल छोड्यो साइकल छोड्यो साला कलेजमा नि बस्नु साला साइकल पनि छोड्यो साला त्यत्तिकै एपोइन्टमेन्ट ढिलो भएर त साला चोरेर ठुक्का ठुक्का साला जिन्दगी हामी फेसबुक र युट्युबमा आएका छौँ एज अ बोइस टिभी भनेर तपाईँहरूकै मनोरञ्जनको लागि र तपाईँहरूलाई हँसाउनको लागि आएका छौँ हाम्रो नयाँ फेसबुक पेजको नाम हो ने boys TV don't forget to like us like and share on Facebook ने बोइस टिभी ए कहाँबाट आउँछ आफै कहाँबाट के आउँछ तपाईँले हामीलाई युट्युबमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ ने boys TV please don't forget to like and subscribe like and subscribe on YouTube to Net boys TV Net boys TV Oh my oh कहाँ छ दुलो छ के यहाँनिर कहाँबाट आउँदैछ यो ओ oh, यो हाम्रो पहिले भिडियो रहेको थियो आशा छ तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला र हामी नेक्स्ट विक यस्तै खालको भिडियो लिएर आउने नै छौँ यदि गल्ती भएमा तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ र नेक्स्ट विकसम्मको लागि हामी तपाईँहरू समक्षमा बिदा माग्न चाहन्छौँ हस्त नमस्ते नमस्ते